marhaban ya mujahid marhaban ya syuhada marhaban ya syuhada marhaban ya mujahid nashhadu annakum min ahlil jannah Bihaki sayyidil bariyah